Silencio. Cantábanse cantigas coma Non chasquero, non chasquero, non chasquero, castañas do teu magosto. Non chasquero, non chasquero, que me cheiran ao chamosco. Santo que estás no canizo, bota castañas abaixo, que anque non teña mandil, a, a panochas no refaixo. Indo polo souto abaixo, atopei un ouriciño. Tres castañiñas me deu para ti, meu queriño. A castaña no ourizo cría, moi, cría moita gravidade. Fai como os mozos solteiros, criados na liberdade.